参ります幾重にも重なる錦に花を添えいざ回わんかな金城天下構え よっちょれよよっちょれよっちょれよっちょれよよっちょれよよっちょれよよっちょれよっちょれよっちょれよふさわしいよいよよいよよいくによいよさろさろさろ 上天ありがとうございました武蔵宇宙海星でした武蔵